hello friends welcome to my YouTube channel तो गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल डेली वेजर्स के बारे में तो गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें क्योंकि गाइस हम जो है ऐसी ही वीडियोस हैं अक्सर कोई भी अपडेट आता है हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं तो गाइज़ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि गाइस अभी हाल ही में जो फैसला आया गया है कि जो भी टीचर्स के जो डिपार्टमेंट हैं मतलब कि जितने भी टीचर्स हैं जो मतलब कि डेली वेजर्स हैं टीचर डिपार्टमेंट में उनको जो रेगुलर पॉलिसी है उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है लेकिन इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया है इनको जो है रेगुलर कर देंगे तो गाइज यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि छब्बीस को जो है मीटिंग होगी तो उसमें जो है सारी बात होने वाली है गाइस जितने भी पेंडिंग स्टेटस हैं जितने भी डेली वेजेस हैं चाहे टीचर्स के हैं पीडीडी के हैं जितने भी मतलब जिनका भी कितने कितने महीनों की सैलरी पेंडिंग है उन उन पे जो है पूरी पूरी बात होगी और रेगुलराइजेशन पॉलिसी पे भी बात होगी तो क्या जैसा कि मैंने आपको बोला कि टीचर्स की रेगुलराइजेशन पॉलिसी को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है तो और जो है ऐसे ही अगर मतलब कि टीचर्स को मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे तो गाइज आप हर एक डिपार्टमेंट के जो हैं चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के मतलब डेली वेजेस हैं उनको भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो खैर गाइस अभी एक ही अपडेट आया है कि टीचर्स के जो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के डेली वेजेस हैं उनको जो है कर दिया जाएगा और गाइस बाकी जो भी अपडेट आएगा हम आपको वीडियो चैनल पे अपलोड कर देंगे अब अभी हाल ही में गाइस जो मैं बात करूँ करना चाहूँगा कि जो डेली वेजर्स जो पीएचई वर्कर्स e हैं तो उनको स्ट्राइक करते हुए हो गए हैं चालीस इकतालीस दिन हो गए हैं ठीक है और उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा ही चलता रहा अगर उनकी कोई बात नहीं सुनता है तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो पानी की सप्लाई करना बंद कर दें मतलब कि हरामखोरी मतलब कि कम करना बंद कर दें ऐसा हो सकता है क्योंकि मतलब अगर उनकी डिमांड को कंप्लीट नहीं कराया जाता है तो उनको वो है काम नहीं करेंगे उन्होंने ये बोला है और जो वाटर सप्लाई वगैरह करते हैं वो भी नहीं करेंगे तो गाइस इतना ही अपडेट आया है अभी तक तो गाइस अब जो भी नया अपडेट आएगा हम अपने चैनल पर अपलोड अपलोड कर देंगे तो गाइस मिलते हैं किसी नए नए वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ जय हिंद वंदे मातरम